Всем привет, ребят. Вот, все, кто меня потеряли и думают, что я перестала стримить на ютубе, нет. Вот, дело не в этом. А, у меня сейчас временно другой канал, он в описании под видео. Пожалуйста, подключитесь, подпишитесь, будьте всегда в курсе. Есть ВК-группа, в которой, возможно, вы не состоите именно поэтому, вы не следили за новостями. А до 1 сентября 2018 года я буду вести прямые трансляции только на канале, который указан ниже. Временно, временно данный канал закрыт для ведения прямых трансляций, поэтому вы меня не теряйте. Я с вами, никуда не делась. А, ничего страшного не произошло, я как стримила, так и стримлю. С удовольствием буду вас а, наблюдать у себя в чате на новом канале, кто еще не со мной. И, ну, как-то так. <laughs> Всем хорошего настроения, я надеюсь, мы с вами обязательно увидимся.